saluton kai bonvenon al nia nova semaino kun nova Zamenhof medito. Hodia u mi medita sufice frue char uh, la tago estas uh, complica uh, kai do mi preferas uh, surbendigi tu la la mediton kai poste mi vidos ki mi successos al shooting gin al patrono. Nu, Do, ni daure eh, meditas sur la tractajo gente Linguae lingua internazia estas alia interessa interessa eh, el tiro qui un eh, mi volas eh, leghi laute al vi Samhof starigas exemplon qui estas tutte fictia tamen uh, eh, shainas ehm, mensa experimento kiel Galileo faris. Nu, exemple, presentu al vi che i hungaro hungaroi forgesis por ciam la lingvon hungaran cae comencis paroli nur la lingvon de la germanoi. Ciu en tio caso post tridec, gis quardec iaroi, existus inter ambo gentoi ia differenzo au genta malamo? Certe ne, cer ili por ciam farigius unum gento. Presento al vi, che hodie uciui hebreoi decidis forgeti por ciam la hebrean religion, che acceptis la religion de la popoloi, ciui ili incircavas, ciu en tio caso post ridec cis quarde chiaroi, existus ancora io differenzo inter hebreoi cae ne hebreoi, ia hebrea problemo, ia antisemitismo au filosemitismo? Certe ne. Char per la shangio della religio la tuta tie nomata hebrea raso, por ciam malaperus. Secve, ne, e la malsa mezzo della deveno. Cio estas nur pretexto, sed ne causo, creas la gentoi cae la intergentan malamon. Do, no, ciel ciam Zamenhof uh, uh opinias che existas du fontoi de la malfelicio e de la homaro, quio esas la diversezzo inter la lingvoi cae al diversezzo inter la religioi, cae li faras un exemplon por diri che estas tivi la basoi de la malsamezzo inter la gentoi, cae do anca o la rasoi, iu senza Do, eh, estas meditinde, char certe lingvo donas gravan differenzon. Tamen, ne ciam esas tiel. Char, exemple, en uh, la, exemple, la itala lingvo esas parolata in italio cae anche en la en ticino la svisa cantono ca estas ancau. rassismai partioi en ambau flancoi, unu contra o la liai contra la logiantoi de Varezo cae de Como, cae la logiantoi de Lugano cae la circa Vasio. Cae do, pos ancau ocasi rassismoi inter homoi con la same lingvoi, cae ancau con la same religioi. Tio estas grava fero lau mi. Cae mi pensas che la situazio della mondo iom changigis, anca o la rolo della religioi en la vivo della homoi post uh, pli or changigis en multe parto della mondo. Do, mi ne volas diri che Zamenhof est naiva, char li ne estis kai certe li analizo estas interesa tamen mi ne certas che la fero estas tiel simpla fin fine to uh, kion mi mi tenus de la Zamenhofa penso citie estas la facto che che tiui difinoi de rasoi kai gentoi estas cultura e construajoi nome ili nesas naturai do ili ne venas de naturai etsoi, e kiu ne estas changeblai temas pri socie construoi se vi preferas kai do tio signifas che oni posa anka u changilin au forigilin do tio estas laumi, bona fero Cae certe, esperanto ludas rolo nentio. Ciar almenau esperanto instigas homoin pripensi la feron sub alia lumo, ecte alia flanco, per alia perspectivo, cae tio anca esas grava, afero, mi pensas. Cae, compreneble la mm, la due exemplo in esta sazarda e li parola spri la hebreo e kai pri la hebrea problema li dira sa o problem intercitilo e compreneble o hebrea demando to ja la situazio changigis multe no che vi vidas mine havas respondo in odio mi havas demando in mi havas motivoi por mediti cune, cae mi esperas che vi gioias tion, cae do mi salutas vin, gis morgau, cae antauen, sen fine.